Йо, мы бежим на Казанском марафоне. Меня мой братишка сегодня осуществляет методическую техническую поддержку. Не, он даже готов был организовать мне пидстоп с переодеванием на трассе. Но я решил, что это будет слишком эпатажно. Дорогие друзья, огромная просьба волонтерам, волонтерам, которые сегодня нам помогают, Друзья, подойдите, пожалуйста, вот сюда, здесь стоит нас скорая помощь. Вас ждут представители оргкомитета. Всех волонтеров мы просим пройти вот сюда, к скорой Вот так у нас камера хранения. Нас порадовали, что здесь раздевалка. И ребята в ступоре, потому что думают, как же теперь показать свой голый торс девчонкам. Наоборот, надо показывать. Они сразу нас возьмут на заметку. Так, ну ладно, надо что-то делать искать место для раздевания. Опа. Ну что я могу сказать? Как-то некоторые моменты плоховатенько организованы. <laughs> Раздевалки нет вообще. Скамеечки просто. Непонятно, как переодеться. Но ну, типа спортсмены, люди понятливо переодеваются. А видок классный. Панорама на город, стадион видных хода спорта, туалеты. Но туалетики достаточно далеко от старта. Тоже неудобно. Ладно, Значит, разомнемся заодно. Ну вот, осталось до старта. Я сзади пройду. Ноги группы лидеров, группу всех остальных. Это, это участники чемпионата России. Да, это вот те, для да, которых это все сделано, да. да. Ну а мы где-нибудь в конце так потихонечку побежим. Тынц, тынц, тынц, тынц. Все в красном, я в желтом. В желтом мало народу, так что ты меня узнаешь. Вот. Не, бутылку не буду брать.